up at ¡Azules! میں جس کے ہاتھ ہر بند ہوتی ہے حصر بجن dar uma खा कया आहे खा कया उ वरी बिसैद को जॾहिं गुज़रिया छो

سفر کی سبرنے کرے سو ڈاچی مر گئی ہے اس ویلے وی سیر دے پاس مو کر کے آ گئی میری ماں رضاکری تیری وہ مسافرہ جب چی راک دنیا دیرا ویر روک راکو متا کوئی پکھی ہر دے چکرے سر لگے میں دکھیا